Natura, fluxu zirkularrean eta ekonomiaren azterketetan beste ausente handi bat. Hainbat amarkada daramatzagu ekonomia etengabe aztea bilatzen, gizartea eta natura kontuan hartu gabe. Kenneth Buldinek esan zuen bezala, kauboiaren ekonomia praktikatzen dugu. Mende balde urruneko kauboien logikari jarraitzen diogu. Lautada mugagabeen aurrean, portaera sautzaile, esplotatzaile eta bortitzarekin kokalekuak bilatzen ditugu. Baliabideak ustiatzen ditugu agortu arte eta eragiketa behin eta berriz errepikatzen dugu. Agian ekonomia horrela ulertzeak eraman gaitu gauden lekura. Aitzitik espazioontzi batean bizi gara, sistema itzi batean, eta sistema horretan ezin dira baliabide gehiago sartu, ez da hondakinak atera ere. Muga biofizikoak dituen planeta batean, non mugari gabeko azkundea ezin eskoa den. Izan ere, Kate Rawortek bere ekonomia erroski jaso zituen lurreko bizitza albidetzen duten, bederatzi mugetatik lau gain ditu dira. Sistema ekonomikoa ez da sistema isolatu bat, baizik eta sistema sozialaren barruan kokatzen da. Eraberean biosfera ditzen diogun sistema naturalaren barruan txertatuta dago. Azken finean, argi dago ezin dugula kauboi gisa jokatu. Beraz, zerretik ez dugu astronauta gisa pentsatzen eta jokatzen. Buldinek zioen bezala, mundu mugatu batean azkundea infinitua izan daitekela uste duena, edo eroa edo ekonomialaria da.